bisa nanti. Hai. Tak mantap kurangnya nanti orang ke? Ah, iya. rasa uh, rasa awkward jugalah malas kita buat vlog gila dah lama tak buat vlog itulah lama tak cakap sini kan so guys aku Daniel and welcome to the escape so tadi kita orang baru claim hadiah dekat pusat internet satu Malaysia dan kita telah mendapat first place dalam video contest nanti aku letak link lah video yang kita orang dah menang tu dan sekarang kita on the way ke Pantai Redang nanti kita nak buat apa? Nak makan bubur lambu <laughs> Tak ada tak ada, puasa puasa Ayolah ah, Okay Tengok. So gang, kita dah sampai. Sekarang kita nak makan bubur lambuk. Cuba kan? Kau bawa. <laughs> Kan kita ada. Alhamdulillah. Itu. Terima kasih. Hanya dalam lebih kurang 4 hari lepas video dia upload kita dapat uh, 500 like. Alhamdulillah. 500 like. Uh, banding pemenang tempat kedua aku rasa dia dapat dalam 100 120 like macam tu lah Lebih kurang Jadi boleh dikatakan kita ni bukan menang tipis Kita menang apa? Menang tebal ha, <laughs> Menang besar <laughs> Tipis namanya tebal Jadi kita buka apa yang dalam Sampul Bukan duit, dia riak lah. <laughs> Oh, kertas Oh, okay. Pandai dah ada menipu sekarang. Oh. Ha. Okey, cameraman satu. Kasih ya. <laughs> kita di sini sebenarnya ada niat sekali kita nak record, nak record, nak buat MV sekali, nak shooting music video. Ha. dengan tak gambar. Ha, tak gambar. So ya yeah, guys, jangan lupa kita subscribe, like, comment and share. Aku Daniel. Drama. Takim. Okay. Sekian benar. Peace. Assalamualaikum. Bye-bye. Raja. -bye.